Ja, ich habe sehr gut Kann ich meine Freunde anmelden? Ja, sicher. Hm? Hallo. Hallo, Tony. Du sollst mit meiner Freundin Sophie und ich mitgegessen gehen? Ah, ich sterbe vor Hunger. Ja, Angelika und ich haben nicht äh, Mittagessen gegessen. Angelika ist in einer schlechten Phase, weil sie ist hungry. Treffen wir uns an dem Altermarkt. Hallo Anna, Wer ist deine Freundin? Das ist meine Freundin Sophie. Hallo! Äh, hallo! Ich habe viel Hunger. Wir werden nach Funkhaus gehen. Es ist mein Lieblingsrestaurant. Anna sitzt vorne, Toni und die neue Frau sitzen hinter. Okay. okay. Ja! Was heißt das, du war Toni? Ich weiß nicht, sonst brauche ich, ihn kennenzulernen. Aber er hat ein hübsches Geschick. Jedoch, ich mag seine, Freund, seine Freundin nicht. Aber immerhin fährt sie einen Taxi für uns. Willkommen zu dem Funkhaus. Was möchten Sie gerne? Ich möchte Estufa aus Kaffee und Schokolade. Spaghetti Pesto, bitte. Ich hätte gerne Currywurst. Ich würde für jeden einen Kirsch bestellen. Danke. Ach nein, ich habe zu viel gegessen. Wenn ich mehr esse, dann werde ich explodieren. Ich auch. Was sollen wir als nächstes machen? Uff, wir sollen eine Tour durch Gona machen. Los geht's. Zahlen bitte. Hier ist der Konodon. Der kan dom ha die høyt höchstwilligen Strömen in Deutschland. Innerhalb des Kölner ist der Dreikönigenschein. Der Dreikönigenschein ist wird geglaubt, dass die Knochen von dem Dreikönigen von der biblischen Geschichte sind in dem Schrein angeschlossen. Er war ursprünglich in Konstantinopel im Jahr 314. Im Jahr 1164 wurde der Dreikönigenschein nach Köln verschoben. Der Dreikönigenschein war ein Geschenk zu Erzbischof Reinhold von Dassel. Dort ist der Severins Torburg. In der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde das Severins Tor errichtet. Es wurde als Teil der mittleren Stadtmauer gebaut. Es ist eines von zwölf Stadttoren, die noch heute um die Stadt herumstehen. Heute ist es die Eventlocation im Herzen der Kölner Südstadt. Oft sieht man glückliche Paar, die hier heiraten. Hier ist der Kölner Zoo. Anfang des 19. Jahrhunderts hat Köln die Stadt modernisiert. Mein Lieblingsort ist der Kölner Zoo. Der Kölner Zoo wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, aber der Kölner Zoo wurde wieder aufgebaut. Es gibt 6000 Tiere In der Nähe des Kölner Zoo befindet sich der Botanische Garten. Er hat einen Umfang von 11,5 Hektar. In der Garten gibt es die viele Blumen von anderen Orten. Es gibt eine Festil. Sie heißt Flora. Die Flora hat Konzert und anderen gesellschaftlichen Ereignissen. Hier ist der Rhein und der Hohenzollernbrücke. Es ist sehr schön. Der Rhein ist ein Fluss, der für eine kurze Strecke Frankreich und Deutschland trennt. Es beginnt in der Schweiz und mündet in die Nordsee. In alter römischer Geschichte war der Rhein eine Grenze zwischen die zivilisierte Welt und die Barbaren. Jetzt ist er ein kulturelles Wahrzeichen zu vielen Deutschen. Die Hohenzollernbrücke ist eine Brücke über den Fluss. Sie ist die am beschäftigsten Brücke in Deutschland mit mehr als 1200 Straßenbahnen jeden Tag über die Brücke fahren. Zu der linken Seite ist das Schokoladenmuseum. Der Besuch des Schokoladenmuseums ist lustig und informativ. Das Museum sieht wie ein Glas- und Metallschiff aus und befinden sich im Rheinau-Hafen. Das Museum verfügt über neun Exponate zur Geschichte und Kultur der Schokolade. Es lernt die Besucher über Maya und Azteken Schokolade, Schokolade aus der Zeit des Barock und der Industrialisierung sowie Schokolade aus der heutigen Zeit. Wir sollten hier halten weil es sehr schön ist. Ja, das ist eine gute Idee. Was für ein netter Tag. Ja, es war lustig. Wir sollten es nochmal tun. Hm. Ja, es war nett, aber wir haben einen Film nicht gesehen. Ähm, möchtest du morgen mit mir ins Kino gehen? Ja, hört sich gut an. Thank you.